Oh, oh, rolling my rockets, trying to get high. you quero é job, but I still have time to try to get Ah, deu bosta, mano. Vai ter que fazer de novo. Pouco espaço de armazenamento.